Eu sou daqui dessa região, de Olivença, nasci em Olivença. Tenho grande tristeza na vida e grande alegria da minha raça. Minha tataravó vivia em Angola, tinha um restaurante. Nessa época sabia ler, tinha cultura dela lá. Foi comprar um tempero mais irmão e foi pego e trago como escravo para o Brasil. Foi escravizada, trazido aí o trabuquinho para a cabeça danta, um gênio que tinha, onde levou muitos anos na cozinha do grande latifundiário, do, do engenho, onde morreu. Deixou minha bisavó escrava. Minha avó ainda nasceu na escravatura. Eu tinha um tio que começou a namorar com a moça branca. Ele não era negro. Negro era, porque todos nós somos negros. Mas a Terezinha mais clara começou a namorar uma moça branca, filha do, do senhor. Descobriram. Aí tiraram a moça para Salvador, mandaram ele para bater, espancarem, caso disso. Ele fugiu para o mato. A mãe ficou muito triste, que era minha bisavó, ficou muito triste, chorando por ver o primeiro da situação. Pegaram os pessoal, pessoal que trabalhavam no conselho, espantando, batendo, que chamavam os capitão do mato, botaram atrás com cachorros. Aí ele saiu correndo. O cachorro pega aqui, pega o ar, mas ele estava tá lavando na frente. Quando chegou perto da mãe dele, ele gritou, mãe, ninguém me pega, porque eu sou filho de Deus. Puxou o canivete, meteu na barriga, abriu de um lado a outro, saiu correndo pisando nas tripas até cair morto. É isso que eu luto com toda a garra. Meus parentes do o Parque de Pai, meus avós do o Parque de Pai, é eram unidos aqui dessa região. Quando o homem branco chegou para começar a plantar o cacau, eles foram mortos também. Meu pai recebeu um balaço na perna, ficou caído na trilha. Foi quando passou uns estrangeiros da família Nogueira, pegou, levou, criou com um filho, mas ele sempre pensando na sua raça. Voltou para aqui, para a região, mas não se não juntou mais com os irmãos. Ficou aí em Olivença, em Olivença, em Una morreu, e eu estou aqui para lutar por ele, para ajudar, para sofrer por causa de tanto sofrimento, de tanta dor que se passou. E eu trago toda ela no sangue e nas costas. Gente, eu sou de um projeto de reforma agrária que chama Marambaia. Foi um dos primeiros projetos de reforma agrária daqui da região. É ali em Itacaré, é uma área muito boa, uma área onde eu tenho o maior orgulho de ser dessa área. Eu me apaixonei por essa terra, eu me apaixonei por essa gente, eu me apaixonei por, por tudo, pela natureza, por tudo na minha vida. Eu sou uma pessoa que vivo pela natureza. Só a natureza tem com que o pequeno viver e o grande também. Portanto, a coisa que eu mais amo é minha mãe natureza. Um dia que uma árvore, que está aqui na capa do meu livro, o fazendeiro cortou toda mato pequeno e só ficou ela. Por não sei porquê, Ela ficou ali pequenininha, foi crescendo, o mato foi crescendo também, mas ela sempre muito maior do que o mato. Quando um dia passou os anos, tocou fogo na linha da rodada fogo invadiu na árvore. Que eu olhei para a árvore, o fogo estava querendo, acabando de cercar, e um bocado de macaquinho, agoniado, pássaro, tudo agoniado na árvore. Eu peguei alguns companheiros, onde teve um companheiro que, não sei se morreu aqui nesse assentamento, que era Edísio, outro que mora um assentamento ali é grande por nome de atentado, que já morreu, José de Valda, e mais outros quatro companheiros, vamos apagar o fogo. Chegamos lá, apagamos, conseguimos apagar o fogo, conseguimos salvar os macaquinhos. Aí eu fiquei alegre, encostei naquela árvore. É uma árvore que em cima de um, de um morro, e embaixo tem uma das melhores praias, a maior praia de Itacaré. Eu olhei, tinha muitos pássaros voando. Eu, inspirada, disse uma, recitei esse verso, onde foi copiado por um deles numa, num papel de cigarro. Essa é história, essa é história verídica, escrita com toda clareza, de uma região dotada de exuberante beleza, no reino da ecologia, Itacaré é a princesa. É uma coisa muito importante. Nós não tá sabemos zelar de nossas crianças. Nós não temos o amor que Cristo teve. A gente temos que ter o amor. Para nossa criança, para nossos filhos. Que mesmo não saem de nossas mentes, nosso ventre, mas é, é nosso filho, porque é filho do nosso irmão. É, é filho do nosso irmão Índio, é filho do nosso irmão Quilombola, é filho do nosso irmão Caiçara, é filho do nosso irmão do fundo de barco, é filho do nosso irmão da roça, ou é filho do nosso irmão do estrangeiro em qualquer parte do mundo. Que estamos todos um, se cortar o dedo, ninguém separa o sangue. Também estou muito triste com o projeto Marambaia. projeto Marambaia e foi vendido quase todo, está na mão do capitalismo, está na mão do grande turismo, está na mão dos ricos e os pequenos, com ar de burgueses, lá jogados, muitas vezes até na periferia, e os filhos sendo mortos pela polícia, que está jogando nas ruas Porque na roça eles tinham o que comer, mas na rua não tem. A história é dessa gente. E nesse livro eles onde eu trabalhei andando de pé por dentro das matas e consegui a legalizar quatro quilombos e conseguia descobrir mais de dez. Consegui descobrir uma tribo que para o Brasil ela é extinta, mas ela está lá, os guerreiros. E eles querem voltar à sua tribo. Tem um lugar da aldeia, ainda tem muita coisa ali. ainda, que eu já levei até o fãs lá para ver se a gente toma esse lugar mas é muito difícil, uma andorinha só, trabalhar. Como você mesmo sabe, é muito difícil. Outra coisa que eu quero, que a gente ajude a localizar, legalizar aqueles quilombolas que estão tá lá, o Fojo, o Santo Amaro, o João Rodrigues, o Serra de Água, o Cunhudo, o Zacari, o Tijuípe, outro que está dentro de uma área que é reserva do governo, que chama Serra nós temos um quilombo lá dentro, que é a tesoura. É a tesoura. E a gente temos que fazer alguma coisa. Eles estão lá dentro, sem poder trabalhar, sem poder plantar, vendo as terras sendo vendidas, muitas vezes eu é lá e não tem associação, podemos ganhar 10%, 10 de cada área Muito obrigado.